DJ ya. nah, nah, mana? menunggu bersama Afif ya. ada ada Saya ingat nanti, saya berat. Ada nih mau berat, mau anu anu eh. Persik. Ah. Mantek. Ini penyanyi artis. Iya. Artis dari dari dari kampung ini, dari bro. Dari kampung, dari kampung ini bro. Dari tek tek. Ya. <laughs> Huf. asyik Salam dua jari. bone, sabat bone. Lo ya ya aku dile ya bawa. Dile ke polisi. Eh, jo facial se se cale vai. Eh, venite con fiat. Strada biduan. Strada ya. Kalau ada video nanti lanjutin sama. Mas mulai. Tarik dong, tarik dong. Acak-acak kenyang. Ah, pasti. Kalau WhatsApp people. ليش ليش كوشو غادي؟ ليش كوشو غادي؟ هذاك ليش كوشو غادي هو؟ Sepatu Sepatu lagu tu ya Bapak bapak Ila ila kala si suki. Asu sanyi si bayi aku. Abala wa tumimu. Au ga oli yar si mura ko yar. Eh dara bis kanam ko li wadu. Awalangi. So aja. Du kamiyo. Gioco, gioco. ciao, ciao, Ehi ciao, Ma è una sattuata. No. Lì la fa, ma che non te la... Ciao, botto. Abu Judaro. <laughs>